Здравейте! Сега ще поговорим за BMW 318 с заводски индекс E36. Е Различните варианти, също като при 316, се произвеждат в годините между 1991 и 2000 година. Тук обаче, освен три варианта на бензинов двигател, има и дизелов мотор. Също така, в допълнение на четирите опции за карусерията са добавени, е, се добавя и кабриото. И след като го споменахме, да започнем с него. Искате индивидуалност, емоция, същевременно здравина, надежност. Не ви притеснява багажно пространство. Добре, BMW 318 Cabrio ще ви ги даде. Произвежда се от 1994 година до 1999 година. Двигателят е един бензинов, 4 цилиндра, 115 конски сили. Едно от основните неща, на които трябва да се обърне задължително внимание при покупката му е състоянието на гюрук и неговата система. Ако не е в добро състояние, това ще ви донесе доста разходи и главоболя за отстраняването на проблемите. При 318 седан по отношение на двигателя нещата са тъкмо обратното. Имаме три вида бензинов мотор и дизеловия също. През 1991 до 1993 можем да се здобием с по-старата генерация бензинов мотор от 100, 113 коня, ангренажен ремък. Препоръчваме ви при възможност да потърсите след 1993 година с вече 115 коня и ангренажна верига. Произвежда се до 1998 година и, по, и с по два клапана на цилиндър. От, година, от годината 1996 до 1998 може да намерите седан из бензиновия 4 цилиндров с по 4 клапана на цилиндър и вече с 140 конски сили. Този двигател се монтира първо на купе версията от 1992 до 1998 година, а може да го срещнем и при компакт версията от 1994 до 1999 година 1996 също се отличава с това, че имаме някои изменения по, е, по екстериора. Например, цвета на пътепоказателите след 96 е бял. Остава дизеловия агрегат, с който се оборудва седана, комбито и компакт версията. За седана от 1994 до 1998, за комбито от 1995 до 1999 и за компакт версията от 1995 до 2000. Това е, това е най-малкият дизелов мотор от BMW за тези години, 1665 кубически сантиметра с мощност от 90 конски сили, изключително економичен от 6,5 литра на 100 смесен разход. За предавателната котия, поддръжката и ремонта можете да погледнете видеото за BMW 316 купе версията. Това беше всичко от нас в това видео с пожелания за безаварийна и до нови срещи!